तो अगर आप अपने पुराने कंप्यूटर या एलसीडी मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टीवी ट्यूनर कार्ड खरीदना पड़ेगा जैसे कि मेरा ये डेल जो आप देख सकते हैं ये मेरे पास करीब दो तीन साल से पड़ा हुआ था इसलिए मैंने सोचा इसको क्यों ना टी में कन्वर्ट कर दूँ अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं नई टीवी खरीदने का पैसा बचाना चाहते हैं और अपने पुराने एल सी डी मोनीटर को या टी वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टी वी कार्ड खरीदना पड़ेगा उसके लिए आपको करीब दो हज़ार में मिल जाएगा ये टी वी ट्यूनर कार्ड जैसे कि मैंने यहाँ पे आईबॉल का खरीदा है ये ये करीब मुझे दो हज़ार में मिल गया है अगर आप इससे चिप भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी वो भी मिल जाएगा इसमें टू ईयर वारंटी भी है और कुछ अलग अलग फीचर्स भी है तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया इसके अंदर आपको ये ये ये चीज़ मिलेगा आईफोन बोल का ये टी वी ट्विनर और इसमें इसका प्लग मिलेगा और इसमें इसका स्टैंड होगा फिर इसमें कुछ अलग या केबल्स होगी कुछ अलग अलग जो किया काम आएंगे ये सब होगा और ये जो मोनीटर और ये हम्म, आपकी ये ट्यूनर कार्ड तक ये ये आपको ये केबल केबल्स आपको ये टीवी ट्यूनर कार्ड में मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको इसका स्टैंड लगाना पड़ेगा इसका स्टैंड आप ऐसे लगा सकते हैं तो स्टैंड लग चुका है अभी आपको ये जो ये जो केबल है आप इसके कलर के हिसाब से लगाते जाइए वाइट को वाइट में फिर रेड को रेड में फिर ये जो केबल है ये आपके सेट ऑफ बॉक्स में लगेंगे फिर इसका जो प्लग है आपको ये प्लग लगाना पड़ेगा तो इसको यहाँ पे एक डी सी फाइव वी होगा इसमें लगा दीजिए फिर ये, ये, जो केबल जो आपके मॉनिटर से टीवी चैनल कार्ड तक कनेक्ट होगा ये केबल आप यहाँ पर लगा दीजिए तो ये जो केबल है ये आपके मॉनिटर के ये जो साइड है यहाँ पर लगा दीजिए तो ये जो केबल है इसमें लगाने के बाद आपको ये जो तीन कलर के जो वायर्स दिख रहे हैं ये आपको अपने सेटअप सेटअप बॉक्स में लगाने होंगे तो ये इसके कलर के हिसाब से लगाते जाइए तो ये लगने के बाद हम्म। आपका जो ये मॉनिटर का जो ये प्लग है जिससे आपके मॉनिटर पर जो आएगा करंट इसको आप इसका प्लग भी लगा दीजिए जो पावर का प्लग है इसको इसको लगाने के बाद ये आपने ये प्लग को लगा दिया ऊपर और फिर ये जो सेट टॉप बॉक्स का प्लग है आप ये आप ये सेट टॉप बॉक्स का प्लग भी लगा दीजिए फिर आपका जो ये टी टीवी ट्यूनर कार्ड का प्लग है इसको भी लगा दीजिए ये सब केबल हम्म, सब फिट करने के बाद आप सब में पावर ऑन कर दीजिए तो ये रहा आपका टीवी ट्यूनर कार्ड का रिमोट है और ये वैसे तो बॉक्स का रिमोट है अब ये ऑन हो जाएगा तुम ये भी नहीं कर पाए तो इसमें एक इसमें हालांकि इनबिल्ट इनबिल्ट स्पीकर से इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसका साउंड क्वालिटी जो इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने इसके लिए अपना extra F N D speakers इसमें फिट कर दूँगा आपका जो एफ एन डी स्पीकर है मैंने इसका पावर प्लग लगा दिया है अभी जो आपको ये ऑक्स मिलेगा ऑक्स को आपको ये ब्लू कलर जो है ब्लू कलर में और नहीं सॉरी ग्रीन कलर में आप ये लगा दीजिए तो बस इतना ही है सब हो गया मैंने यहाँ पे स्पीकर्स लगा दिया टीवी ट्यूनर कार्ड को सेट बॉक्स और मॉनिटर से अटैच कर दिया आप सब हालांकि यहाँ पे सबसे जो है ख़राब चीज़ जो है आपको बहुत सारा प्लग बनाना होगा एक्स्ट्रा आप इसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड भी खरीद सकते हैं एक्सेल लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारा प्लग लगा दिया है फिर फिर जो है आप अगर आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पीकर्स नहीं है तो आप तो आपके ये जो टी वी डिनर गार्ड का जो इनबिल्ट स्पीकर्स है इससे भी काम हो सकता है